Arratxaldeon zei lagun gatoz, argian itzala ospatu asmoz. Iaun urteko argian faktura, azte zine egingo dugu ba, letraka antu fin, bi urdezagun bertsoarekin taldizkaria revista egin. Mundu honetan dena denetik urte mugata urtegun. Aupa Victoria, aupa Eugenia, aupa argiako lagun. Bersolariak naiz eta kanpo, la fama daukagun. Bengoagatik ea etxekoak, gustora uzten ditugu saio aurreko kafeak guri begiak piztu dizkigu. Usurbilko lau jurretako bi, ta gazte izkoak iru. Argiarekin donostin gaude, gustora baina katigu. Ondo irtengo da elkarri esanaz, lasaitu arren betigu, zuen neurria eman horrek, kezkatxo bat sortzen digu. gure aitona eutimio eta amona martina laharogeta mar dituzte justu argiak adina denek bizi zan zituzten Ogeita hamaseiko mina Frankoren itza luzea Ta elizaren dotrina Gizartenek azari bat Euren esku ez egina Teknologia berrien Garapen geldi ezina, irurentzat eskatzen dut, desio berdin berdina, izan dezaten bizitza, sano luzeta duina izan dezaten bizitza, sano luzeta duina. Arratxalde hon denoi, bihotzez aurrena, gainezka bete zaigu, areto barrena. Banekien auzala gerta zitekena, larun bat arratxean, betetzea dena argi alan taldeak duen garaipena. Lago geita mar urtean zenbat, itzta kolodezi murtu. Lago geita mar urtean zenbat, izpieta izkimutu. Larogeita mar urtean zenbat, Pentsa molde, golde, puntu. Larogeita mar urteko dena, Sei ez tarritan inbutu, Urrez idatzi nahi genituzke, laro geita amar minutu laro geita amar minutu Arratxalde bersolariek egin digute ongietorria, argiaren laro geita margarren urte horreneko bertso honetara. Eta segidan, urte guzti hauen errepasoa egingo dugu. Altxa, zeiak? Sei porta da ikusiko ditugu, eta bersolari bakoitzak azal bati jarriko dio mamia. Sustrai! Sarri begiratzeak egin dezake grazia. Zeruko argiak gaur argia da, mejoratzen goaz ia. Lentitularrak titularrak beldurre mandit, hau aldaz egon guzia begira orain nun kristo dauden, txina eta errusia. Andoni, Lehen da biziko berrian nik neuk, ala entzun nuen deba. Gero lemoiz ezagutzeko izan du gendun aukera. Han bertan bera utzi izana, garaipena ez Ote da, baina begira arazoari, albaldin bada bestera. Oraindik ere ez da konpondu, indarra nundik atera. Oraindik ere ez da konpondu, indarra nundik atera. Nikki. olibostoa mokoan puntan edo antzera zabiltza lizarratikan gara ziraino dena baketzeko itza baina norbaitek ez dakit nortzen hautsi omentzun baldintza aldatu zaigu arrez geroztik ezkerta eskuinoi bizitza arranoa ez da libre orain da putreak suelto da biltza arranoa ez da libre orain da putreak suelto da biltza Mitch. Egazkin hartuta abiatu, iritsi pasen aino, bake haundirik etzegon baina, ongi hartu gintuzten joño. Eta etxe bateko sarreran, kontrolean bi handeneño, Haren emaitza hause izan zen apal xume eta nianio. Nik espero dut ez dela izango lehenengo urrats bat baino. lehenengo ziren behi eroak, gero oliaskoen mina, eta ondoren txerri gripea tokatu zaigu jakina. Biankakoak ere eroak, badaude hoiek adina. Masakrea dagu ere ola sakrifikauko bagina. Masakrea dagu ere ola sakrifikauko bagina. Eta xabi, eskerrei buruz dakar argiak aste ontan detailea ni eskerra naiz eskertiarra ta baita eskerren zalea eskerrean dauzkat bihotz bolante, ta baita etxean akalea, baina argiak egin nahi badu gure alde zeinalea. Noiz egingo du eskerrontzako lenda biziko alea lehen da biziko ale.